Paano ba gamitin ang OS Bank Digital Account Opening Platform? I-download ang mobile banking app ng OF Bank mula sa Apple App Store o Google Play Store. Buksan ang app at sundin ang mga sumusunod na steps. Basahin mabuti ang terms and conditions ng application. I-click ang box sa itaas at pindutin ang next para sa susunod na step. I-provide ang profile at contact information Click Next. Mag-nominate ng user ID. Click Next. Mag-set ng password. Click Next. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa registered mobile number. Ilagay ito at i-click ang Submit within 5 minutes makakatanggap ka ulit ng isa pang OTP para naman sa registered email address. Ulitin lang ang naunang steps. I-click ang Submit. Para sa security ng account, mag-nominate ng tatlong security questions. To complete your profile, sagutan ang lahat ng mga ito. Click Next. Piliin sa drop-down menu kung anong klaseng dokumento ang i-upload. Gamit ang Zoom Identity Check, kumuha ng selfie at sundin ang instructions sa app para sa identity verification. Click Submit pagkatapos mong ilagay ang ID number. I-review ang mga inilagay na account details at i-click ang Edit kung may gusto kang palitan. Click Confirm. Congrats! Kompleto na ang OF Bank account application mo. Paano naman mag-deposit sa iyong bagong OF Bank account? With your cash, pumunta sa pinakamalapit na remittance company, Visa Direct Partner o bangko. Mag-cash in sa OF Bank OFW account. Kung meron ka namang iba pang bank account o e-wallet, gamitin ang Visa Direct o iba pang electronic banking channels tulad ng InstaPay para maglipat ng pera papunta sa OF Bank OFW account. Pwede ring pagmulan ng pondo ng OF Bank OFW account ang payroll, lalo na sa mga seafarers. Kapag may balance na ang OF Bank account, magagamit mo ito for fund transfers o pambayad.